А Unit Group – это первый в своем роде кэшбэк Marketplace. Давайте разберем почему. Сегодня это автоматизированная платформа, объединяющая в себе лучшие возможности платеж систем, кэшбэк-сервисов, партнерских программ, блокчейн-технологий и потребительской кооперации, и все это в одном месте. Миссия нашей компании – объединить людей для совместного решения вопросов, связанных с улучшением качества жизни и экономии семейного бюджета. Наша задача – сделать инструменты и технологии, которые позволяют людям жить лучше. Сегодня мы создали твою персональную платформу привилегий. Как работает система? Вы заходите на сайт iunit.com, регистрируетесь, выбираете любой магазин. На сайте представлено более 12 тысяч поставщиков, более 5 миллиардов товаров и услуг. Это все, чем вы пользуетесь каждый день. Продукты, аптеки, салоны красоты, страхование, туризм, путешествия, вообще все, что угодно, все, чем вы пользуетесь постоянно и каждый день. Вы совершаете естественные покупки и на этом экономите. При совершении покупки вам в личный кабинет возвращается кэшбэк. Кэшбэк – это реально живые деньги, которые вы можете использовать по своему назначению, как угодно. Далее вы можете делиться своей реферальной ссылкой, у каждого пользователя есть в кабинете реферальная ссылка, и регистрировать своих друзей, рассказать им о сервисе, они будут делать то же самое, будут экономить значительную часть своего семейного бюджета, а вы будете очень хорошо на этом зарабатывать. Ведь у нас работает 9-уровневая партнерская программа, где компания заложила до 95% в сеть. То есть значит, что вы сформируете себе большую базу пользователей, которые будут совершать, очевидно, выгодные покупки, а вы можете зарабатывать на этом хороший, пассивный, постоянно растущий доход. Для удобства пользования системой компания разработала мобильное приложение. Очень функциональное, очень емкое, очень простое и понятное. Также вы можете скачать расширение для браузера, которое позволит вам очень легко и просто совершать покупки и получать кэшбэк. Сегодня мы первая компания, которая предоставляет кэшбэк за сотовую связь. Представьте, если у вас знакомые, которые разговаривают по телефону, естественно, есть, вы можете им рекомендовать давайте разговаривать по нашей корпоративной сотовой связи. Они будут делать это естественно, и вы будете получать пассивный доход с их абонентской платы каждый месяц. Это мечта которая сегодня стала реальностью. Внутри компании работают внутренние корпоративные проекты, такие как Академия красоты и здоровья. Думаете ли вы о своем здоровье и о своей красоте? Этот проект, который направлен как раз на сохранение и поддержание вашего здоровья и вашей красоты. Внутри компании разработан банковский продукт, это банковская карта, карта автокэшбэк, которая позволяет вам получать банковские продукты более выгодные и еще получать дополнительные бонусы, дополнительный кэшбэк в магазинах партнеров нашей компании. Внутри компании работает очень мощный Московский корпоративный университет. Это система обучения, помощи, поддержки и наставничества, где мы обучаем пользователей, как пользоваться системой, как экономить свой семейный бюджет, а партнеров, которые хотят зарабатывать, обучаем, как выходить на результат. Внутри компании разработан свой собственный высокоскоростной блокчейн, на котором работает наш токен iUnit iUnit а сегодня является полноценным многофункциональным расчетным средством, которое партнеры используют внутри системы. Сегодня мы являемся крупнейшим интегратором привилегий во всем мире. На сайте представлено более 5 миллиардов товаров и услуг. Это предложение от более чем 12 тысяч поставщиков. На сайте зарегистрировано уже более 1 миллиона 200 тысяч человек. Пора и вам начинать действовать. Присоединяйтесь к компании iUnit Group, ведь мы являемся лидером на территории не только российского рынка, но и стран СНГ, и это подтверждают рейтинговые агентства. Что необходимо сделать прямо прямо сейчас. Зарегистрируйтесь на сайте iunit.com, выберите свой любимый магазин, получайте кэшбэк, делитесь ссылкой со своими друзьями и получайте пассивный постоянно растущий доход. Ссылка для регистрации прямо под этим видео. Действуйте прямо сейчас, присоединяйтесь к iUnit Group.